geliyor mu? Ay Acı anıları Elimde kalanları Solup gider yalanları Solup gider benliğimizdeki kadın Hayat durur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Hayat durur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elimde kalanları Solup kadın Ayaz durur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Ayaz durur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın zamanları Solup gider benliğimiz belki kadın. Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Geliyor mu?